අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා ටෙක් බයි දෙවමින් YouTube චැනලෙන් එන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඉතාම ලේසියෙන් කොහොමද ඉක්මනට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඕගොල්ලන්ට එක සයිට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සයිට් එකේ link එක පහත description එකේ ඇති. ඒ සයිට් එකට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට YouTube වීඩියෝ එකේ link එක copy කරලා PS කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එකට ක්ලික් කරපුවාම ටික වෙලාවකින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඔයගලන්ගේ ගැලරි එකට සේව් වෙනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට Chrome browser එකට ගිහින් download YouTube videos කියලා search එකක් දෙන්න. ඒකේ එන පළවෙනි නම save for net කියන site එක එක සැරයක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ save for net site එකට ගිහින් ඉස්සලා කිව්වා වගේම link එක copy කරලා එතන paste දාලා download දෙන්න තියෙන්නේ. ටික වෙලාවකින් ඕගොල්ලන්ගේ ගැලවියකට සේව් වෙලා ඇති. මම ඔක්කොම මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ගේ ලැප් එකට, ෆෝන් එකට, ඩෙස්ක්ටොප් එකට නැත්නම් ටැබ් එකට ඒ තුනෙන් හතරෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න පුංචි bell icon එකක් click කරලා අමතක් නොකර යන්න. එහෙනම් like button එකට click කරන්න. එතකොට තමයි කට්ටියට feature වෙන්නේ. ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වෙනවා නම් මම මේ ඔක්කොම කියපු දේවල් ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද වදේශන ලයික් අදදාගන්න කමෙන්ට අදදාගන් ෂය ගත්දාගන්න මේ වීඩිකෝ වලගේ යාලුවෙක්ට වටිනෝන ෂයාකාන්න මේ වීඩියෝක ලයිකන්න කමෙන්ටන්න කමට ඕගලගේ වැදගත්වෙන ඉස්සාට මොන වීඩියෝස් ද ඕලන්ට වැදගත්වෙන වීඩියෝස් මොනවදගේ නොන කියලා පල්ලෙහින් කමෙන්ට අදදාගන්න එහනම් මාම සබස්ක්‍රයිප් කර නැතන් දෙම සබස්ක්‍රයිප් කරන්න පුංචි බෙල්ලයිකන්න එකත් ලික් කරයන්න නැවත අලු ප්‍රාණිය වෙබ්සෝඩ් එකකින් ඉක්පන්ට හොමමු මේක හොස්ට They don't mean this is a lot. Mama,